El episodio que van a ver es la versión reducida. Para ver la versión completa, suscríbanse al canal y enciendan las notificaciones. Corre película.

delatando. No. ¿No ves que perdimos? y ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando estás desesperado? No sé. ¿Qué haces? Pides ayuda. Voy a pedir ayuda. Vas a pedir ayuda. ¿Cómo? Cuando estás desesperado, ¿a quién le pides ayuda? creo que vamos a reciclar esa cosa. esto de base. Te caen. Nos van a ver. Van a venir. ¿Y cómo quieres que llegue la ayuda si no saben ni dónde estamos? ¿Por qué no llamamos mejor a Monterrey? ese ya pasó de moda. Y no tengo su número. Además, esto, esto es más efectivo. Ándale, ayúdame. Pues no, así no termina este episodio. Recuerda que para ver la versión completa necesitas suscribirte en el canal. está reservado para los mejores patronas y patronos, patrocinadores, donantes y anunciantes del mundo. Los nuestros. Y somos poquitos, pero nos estamos juntando. Tú puedes ser de los primeros y recibir contenidos exclusivos. Haznos el paro y hazte patrona o patrono en patreon.com diagonal sotíteres. Si el compromiso de largo plazo no es lo tuyo, pues mándanos un donativo a través de PayPal o déjanos una propina en nuestra página de Stream Elements para que empecemos a hacer streamings Sigue los códigos QR en la pantalla o los links en la descripción. Muchas gracias por darle me gusta y compartir con tus contactos. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video.